የዛሬው ፀሐይ እንዴት ነው የሚያቃጥለው! በእናታችሁ ሰሚያች፣ ዛሬ ደግሞ ምንድን የለበሽው? ሴትዮ ተረጋጊ። ምንድን ነው ታውቂው ያለሽ? ይወደኛል ብለሽ ነው አይደል? አይ የሴቶች ነገር ፈጣሪ ሆይ ቤቴ ላይ ቦምብ ታውቂያለሽ? እኔ ይኸውልሽ ሳሳልፍ እንዴት መሰልሽ፣ አንዴ ሶደሬ አሁን ደግሞ የተከፈተውን ታውቂያለሽ? ቆረጥ

ምን አላችሁ? ያልተነገርሽ ያሉ ቤት ላይ እንደዚህ ታስተናግዱት? የምታስተናግዱት? እንደው ልንገርሽ እዚህ ድረስ የመጣሁት እንድጠይቅ ይፈልግ ምንድን ነው የምጠይቅህ? ኧረ ቀስ ምን የምጠይቅሽ መስሎ ምን የምልሽ መስሎ ሰውዬ ከእኔ ጋር ነገር አለ? ኧረ ይልቅስ አንቺ ካለሽ እኔ ጋር ልፈልግልሽ። እሺ አሁን ታዘኛለህ ወይስ ታዝገኛለህ? ዝግጁ ነህ? አንቺ ትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቂኝም? ምንድን ነው የምጠይቅህ? ባለፈው መጽሐፌን አስተበሽኛል፣ ይቅርታ እንድጠይቅኝ ይፈልጋል። እሺ ይቅርታ። አሁን እዛ ልትገባ? እሺ ውሃ ጭልኝ። አንድ ሊትር ይሆንልህ? ኧረ በብርጭቆ ይበቃል። ሰውዬ ስራ እኮ ነው ያዝኩት። ለምንድን እሺ ልክ እንዳንቺ ኮስታ አረቄ ይሁንልሃ። ጥዬ ልሄድ ነው እንጂ አንቺ ብትሄጂ ሌላኛዋ ድጋሚ እንውላለን። ይቅርታ ታነቢልኛል እንዴት ብዬ ላንብስ? ፍቅር እንዴ? አንቺ ደንበኛ እንዲህ ነው እንደምታስተናግዱት? እሺ ምን ልታዘዝ ጌታዬ? እንድጠይቅ ይፈልጊ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው የምጠይቀው? ኧረ ምን ምልሽ መስሎሽ ነው? ሰውዬ ከኔ ጋር ነገር አለ? ኧረ የለኝም። አንቺ እኔ ጋር ያስቀመጥሽው ነገር ካለ ንገሪና አልፈልግልሽ። ታዘኛለህ? እዚህ ቁጭ ብለህ ታዝገኛለህ። አንቺ ትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቅኝም? ምንድን ነው የምጠይቅ? ስለዚህ ይልሻል ባለፈው መጽሐፌን አስጥለሽኛል እና ይቅርታ እንድጠይቅ ይፈልጋል ታረቂ ይሁንልኝ ትቼ ልሄድ ነው። ሂጃ፣ አንቺ ብትሄጂ ሌላዋ ትመጣለች። በነገራችን ላይ ስትቆጭ ደግሞ በጣም የሚያምርብሽ በጣም ሳለ ብሎ እንዲበጣጠስብኝ በጣም ይበልስሽ ምን አባቷ ቆይ እናንተ ደመኛ እንደዚህ ነው የምታስተናግድ? እሺ ምን ልታዘዝ ጌቴ? ልንገርሽ አይደል ዛሬ እዚህ ድረስ የመጣሁት ማለት ነው እንድትጠይቂ ነው። ምን ልጠይቅህ? ኧረ እባክሽ ቀስ ምን መስሎሽ ነው? ሰውዬ ታዘኛለህ ወይስ ቁጭ ብለህ ታዝገኛለህ? አንቺ ትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቂኝ? ምንድን ነው የምጠይቅህ? እዚህ ልሻል ባለፈው መጽሐፌን አስበትነሽም ስለዚህ ዛሬ ይቅርታ እንድጠይቅ ይፈልጋል። እሺ ይቅርታ። አሁን ወደ ትእዛዝ ትገባ። እሺ ማጭ አንድ ሊትር ይሆናል። አይ በብርጭቆ ምናምን ይበቃኛል። ችግር የለም። ሰውዬ ለምን ትቀልዳለህ? ስራ እኮ ነው ያዝኩት። እንደ አንቺ ኮስተር ያለ ነገር ምን ምን አላችሁ? እንጂ አረቄ ይሻላል። ይሄድ ነው ይችላል። አንቺ ብትሄጂ እኮ ሌላኛዋ ትመጣለች። በነገራችን መኮሳተር በጣም ነው የሚያምርብሽ። ሰው ጠብሳል እንዴ? በጣጠሰን እንዴ? ባባባ አባሽ እሺ ምንድን ነው የምጠይቀው? ኧረ ቀስ ምን መስሎሽ? ሰውዬ ከኔ ጋር ነገር አለ? ኧረ የሚለኝ የሚልቅ አንቺ ካለሽ ልፈልግልሽ። ሰውዬ ታዝገኛለህ ወይስ ትታዘዛለህ? አንቺ ስትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቅኝ? ምንድን ነው የምጠይቅህ? ባለፈው መጽሐፌን አስጥለሽኛል መንገድ ላይ እና ይቅርታ እንድጠይቅኝ ይፈልጋለሁ። ስትሄጂ ሌላኛዋ ትተካለች። በነገራችን ንዴት በጣም ነው የሚሽ ሰው ጠብሳለሁ ብሎ ይበጣጥሳል እንዴ! ሲያስጠላ። ምን ምን ምን አላችሁ? ያው ሜኑ ላይ ይቅርታ፣ ታነቢልኛለሽ? ስቅስቅ ብዬ ነው። አንቺ ደንበኛ እንዲህ ነው እንደሚስተናገደው እናንተ ጋር ጌታ የምልታዘዝ እንደውም ልንገርሽ አይደል እንድጠይቅ ይፈልግ ምን ለምጠይቅ ቀስ ምን መስሎሽ ነው ሰውዬ ከኔ ጋር ነገር አለ አራዊ ምንም የለኝ ምናልባት አንቺ ከኔ ጋር ያስቀመጥሽው ነገር ካለ ልፈልግልሽ ሰውዬ ታዘኛለህ ወይስ ታዝገኝ አንቺ ትጠይቅኛለሽ ወይስ አትጠይቅኝ ባለፈው ደራሽ አንዴ መጽሐፌን አስጥለሽኝ ሄደሽ ይቅርታ እንጠይቅ ይፈልጋለ አሁን ወደ አትገባ። ጥሩ ይቅርታውን ካመንሽበት ውሃ ታመጭልኛለሽ? አንዴ ግን ኧረ በብርጭቆ ይበቃኛል። ሰውዬ